Hey guys, thank you guys so much for the support. Do leave a like and comment down below what else you'd like to see. And please do remember to subscribe if you haven't. And yeah, please enjoy the video. <laughs> ちはみんな入場できますダメふんうさぎちゃんどこですかうわボスなんでここにいるんですか毛がもふもふわかいて撫でるのは待ちきれないどんな動物が一番好きなの 私はウサギが一番好きあら私のせいで髪の毛で汚れたごごめん服から取り外すの忘れちゃったえへへへクマが最高だと思わない白クマとかかわいいパンダとか、はあ、その子たちに食べられるのは 嫌だけどねあれ逃げ道がないなよし動物救助班じゃなくて棺班が切ったぞ上出来だみんな今出て行ってもよいか勝ったのいイエイふん私はリダに向いていないのかもな。 私と一緒に行きたい人は手を挙げてよしみんな用品を手に入れたこれは新しいアプリなのいたあれもう終わったのお呼びですかボスすごいお金お金だたくさんお金だ頑張ると約束するよえボスのおかげで 今月のペット食物ひよには心配いりませんねお怒っていませんよね